baon oh. Biar kau mesak nune សេហកនេ biar ba Homesa homeeng Husik ba La iha buat ida sapnune Kusik balaiha buat idah holy. Raden Domba malu karikba Fuan ladan idaden Domino dame hak mate Domba malu karikba Fuan ladan idaden domino da me hak mate โดมิโนดาเมงหักมา